নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এক্সাম প্ৰিপেৰেশ্যন চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম আছাম কমন এক্সামৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনচাৰ আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনচাৰ আলোচনা কৰিছোঁ সেয়েহে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'বিলাক চাই ল'ব আপোনালোকে আৰু ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়তো আমি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে নতুন নতুন কুৱেশ্যন এনচাৰ আলোচনা কৰিম সেয়েহে আমাৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এতিয়া আহোঁ প্ৰশ্ন উত্তৰলৈ প্ৰথম প্ৰশ্ন ভাগৱত গীতা আদি কি ভাষাত লিখা হৈছিল উত্তৰ ভাগৱত গীতা আদি অপশ্যন বি সংস্কৃত ভাষাত লিখা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন ৰামকৃষ্ণ মিছন কোনে স্থাপন কৰিছিল উত্তৰ ৰামকৃষ্ণন মিছন অপশ্যন ডি স্বামী বিবেকানন্দই স্থাপন কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন চাৰে জাহাছে আচ্ছা এই বিখ্যাত গীতটো কোনে ৰচনা কৰিছিল উত্তৰ চাৰে জাহাছে আচ্ছা এই বিখ্যাত গীতটো অপশ্যন এ মহম্মদ ইকবালে ৰচনা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন ফৰাচী বিপ্লৱ কেতিয়া হৈছিল উত্তৰ ফৰাচী বিপ্লৱ অপশ্যন এ সোতৰশ ঊনানব্বৈ চনত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন আলেকজেণ্ডাৰ ক'ৰ ৰজা আছিল উত্তৰ আলেকজেণ্ডাৰ অপশ্যন এ মেচিডনিয়া ৰজা আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন গৌতম বুদ্ধই ক'ত নিৰ্বাণ লাভ কৰিছিল উত্তৰ গৌতম বুদ্ধই অপশ্যন চি বুদ্ধ বুদ্ধগয়াত নিৰ্বাণ লাভ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ পৰা কোনজন ব্যক্তিয়ে দাণ্ডী যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল উত্তৰ অসমৰ পৰা অপশ্যন বি লীলাধৰ বৰুৱা দাণ্ডি যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ অৰ্থাৎ পোন্ধৰশ ছাব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দত কাৰ মাজত হৈছিল উত্তৰ পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ পোন্ধৰশ ছাব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিল আৰু বাবৰ আৰু ইব্ৰাহিম লুডিৰ মাজত হৈছিল অপশ্যন ডি পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ পোন্ধৰশ ছাব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিল ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় নেক্সট কুৱেশ্যন আকবৰনামা আৰু আইন ই ইলাহী কোনে লিখিছিল উত্তৰ আকবৰনামা আৰু আইন ই ইলাহী অপশ্যন ডি আবুল ফজলে লিখিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন চাণক্যক আৰু কি নামেৰে জনা যায় উত্তৰ চাণক্যক আৰু অপশ্যন ডি বিষ্ণুগুপ্ত নামেৰে জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিৰ ভেটি কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল উত্তৰ আধুনিক শিক্ষাৰ পদ্ধতিৰ ভেটি অপশ্যন এ ওঠৰশ পঁয়ত্ৰিছ চনত মেকলে মিণ্টোৱে স্থাপন কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন মেগাষ্টিনিছে ঘোষণা কৰা ভাৰতৰ বৃহৎ মহানগৰ কোনখন আছিল উত্তৰ মেগাষ্টিনিছে ঘোষণা কৰা ভাৰতৰ বৃহৎ মহানগৰ আছিল option A Pataliputra next question Sikh ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক কোন আছিল উত্তৰ শিখ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক আছিল option D Guru Nanak next question Tripitaka কাৰ ধৰ্মীয় পুথি উত্তৰ ত্ৰিপিটক অপশ্যন চি বৌদ্ধ ধৰ্মীয় পুথি নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনজন বিদেশৰ লোক প্ৰথমে ভাৰতলৈ আহিছিল উত্তৰ অপশ্যন চি মেগাষ্টেনিছ বিদেশৰ লোক প্ৰথমে যিজন নেকি ভাৰতলৈ আহিছিল option C Megasthenes next question পৌৰাণিক ভাৰতত মানুহৰ কথিত ভাষা কি আছিল উত্তৰ পৌৰাণিক ভাৰতত মানুহৰ কথিত ভাষা আছিল অপশ্যন চি প্ৰাকৃত ভাষা অপশ্যন বি নেক্সট কুৱেশ্যন ওঠৰশ পঁচাশী চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত হৈছিল উত্তৰ ওঠৰশ পঁচাশী চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম অধিৱেশন হৈছিল অপশ্যন চি বম্বেত নেক্সট কুৱেশ্যন ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত কৰিম কিম্বা মৰিম এই কথাষাৰ কোনে কৈছিল উত্তৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত কৰিম কিম্বা মৰিম এই কথাষাৰ অপশ্যন চি মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল ভাৰতীয় আন্দোলনৰ সময়ত মহাত্মা গান্ধীয়ে এই কথাষাৰ কৈছিল কৰিম কিম্বা মৰিম নেক্সট কুৱেশ্যন ইউনেস্কৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত উত্তৰ ইউনেস্কৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অপশ্যন বি পেৰিছত অৱস্থিত next question Vasco da Gama কোন দেশৰ নাগৰিক আছিল উত্তৰ Vasco da Gama option C পৰ্তুগালৰ নাগৰিক আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন কোন চনত ভাস্কো দা গামা ভাৰতলৈ আহিছিল উত্তৰ অপশ্যন বি চৈধ্যশ আঠানব্বৈ চনত ভাস্কো দা গামা ভাৰতলৈ আহিছিল option B next question Ramakrishna মিছনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল উত্তৰ ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল option D Vivekananda option D Swami Vivekananda next কুৱেশ্যন ভাৰতৰ শেষ মোগল সম্ৰাট কোন আছিল উত্তৰ ভাৰতৰ শেষ মোগল সম্ৰাট আছিল অপশ্যন বি দ্বিতীয় বাহাদুৰ শ্বাহ মোগল সম্ৰাট আছিল শেষৰ মোগল সম্ৰাট আছিল দ্বিতীয় বাহাদুৰ শ্বাহ নেক্সট কুৱেশ্যন ব্ৰহ্ম সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠা কোনে কৰিছিল উত্তৰ ব্ৰহ্ম সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠা অপশ্যন চি ৰাজা ৰামমোহন নে কৰিছিল next question twenty five Arya Samaj প্ৰতিষ্ঠা কোনে কৰিছিল উত্তৰ আৰ্য সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল অপশ্যন এ স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতীয়ে অপশ্যন এ স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতী নেক্সট কুৱেশ্যন গান্ধীজীয়ে বুনিয়াদী শিক্ষা আৰম্ভ কেতিয়া কৰিছিল উত্তৰ গান্ধীজীয়ে বুনিয়াদী শিক্ষা আৰম্ভ অপশ্যন চি ঊনৈছশ আঠত্ৰিছ চনত কৰিছিল অপশ্যন চি নেক্সট কুৱেশ্যন ঊনৈছশ ত্ৰিছ খ্ৰীষ্টাব্দৰ বিখ্যাত আইন অমান্য আন্দোলনৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল ঊনৈছশ ত্ৰিছ খ্ৰীষ্টাব্দৰ বিখ্যাত আইন অমান্য আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিল অপশ্যন বি মহাত্মা গান্ধীয়ে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন ওঠৰশ আঠষষ্ঠিৰ পৰা ঊনসত্তৰ পথৰুঘাটৰ বিদ্ৰোহৰ প্ৰধান কাৰণ কি আছিল উত্তৰ ওঠৰশ আঠষষ্ঠিৰ পৰা ঊনসত্তৰ পথৰুঘাটৰ প্ৰধান কাৰণ আছিল অপশ্যন এ বৰ্ধিত ভূমি ৰাজস্ব নেক্সট কুৱেশ্যন বন্দে মাতৰম গীতটো ৰচনা কোনে কৰিছিল উত্তৰ বন্দে মাতৰম গীতটো অপশ্যন বি বংকিম চন্দ্ৰ চতুপাধ্যায়ে ৰচনা কৰিছিল next question last question Swaraj মোৰ জন্মস্বত্ব আৰু এইটো মোৰ প্ৰাপ্য এই কথাষাৰ কোনে কৈছিল উত্তৰ স্বৰাজবোৰ জন্মস্বত্ব আৰু এইটো মোৰ প্ৰাপ্য এই কথাষাৰ কৈছিল অপশ্যন ডি চৰ্দাৰ পেটেলে আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ আমাৰ এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ